Hello everyone and uh, today we are going to take up this topic which is based on percentage. The idea behind this topic is to get you familiar with fractions. Fractions uh, थोड़े से important है क्योंकि it really helps you in you know quick calculations काफी students आते हैं बोलते हैं सर calculations कैसे fast किया जा सकता है तो one idea is obviously कुछ चीजें जो आप पहले से अगर याद करके रख लेते हो एंड अगर एग्जाम में इस तरह के नंबर्स आ रहे हैं so so, it it becomes really really helpful for you तो उनमें से एक होता है फ्रैक्शन ऑब्वियसली स्क्वायर्स भी बहुत हेल्पफुल होते हैं आपके टेबल्स बहुत हेल्पफुल होते हैं विल सी इन सब का हेल्प uh, कितना ज़्यादा रहेगा अगर हमें पहले से थोड़ा सा आइडिया रहे इन फ्रैक्शन के बारे में या फिर स्क्वायर्स के बारे में या फिर हमारे टेबल्स के बारे में राइट बाकी जितने भी कैलकुलेशंस हैं वो प्रैक्टिस अब जितना करोगे उतना ही आपको हेल्पफुल रहेगा उतना ही फास्ट होते जाएगा बिकॉज अगर नॉर्मली क्या हो रहा है कि हम प्रैक्टिस ही बहुत कम करते हैं हफ्ते में एक दिन करते हैं या यू नो दो हफ्ते में एक दिन करते हैं लगभग ना के बराबर प्रैक्टिस करते हैं और हम चाहते हैं कि जब रिजल्ट आए तो हम चाह रहे हैं कि काफ़ी अच्छा रिजल्ट आए मेरा स्पीड यू नो एकदम मैं एक मिनट में दो क्वेश्चन सॉल्व कर लूँ इस तरह का स्पीड हम चाहते हैं बट वो पॉसिबल नहीं हो पाता बिकॉज हमने उतना अपने तरफ से इनपुट नहीं दिया रहता है राइट और किसी ने भी जिसने इनपुट दिया होगा डेफिनेटली उसका प्रैक्टिस लेवल बढ़ा बढ़ेगा जैसे प्रैक्टिस लेवल बढ़ेगा स्पीड बढ़ेगा right so apart from that जो हम बात करेंगे इज द क्वेश्चन टाइप्स ये बेसिक क्वेश्चन टाइप्स हैं जो आज हम बात करने वाले हैं जो आप फोकस करोगे क्वांट क्यूटी के लिए जो लैंग्वेज जैसे जो डी के अंदर आता है राइट और जो क्वांटिव टेक्निक्स जो पैसेजेस या टेबल बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे उसके अंदर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं परसेंटेज मोर परसेंटेज लेस इस तरह के जो क्वेश्चन रहते हैं और उसमें जो बहुत basic level of mistakes students करते हैं उस उन क्वेश्चंस को मैं फोकस कर रहा हूँ आज के सेशन में ताकि आप ये मिस्टेक वापस से दोबारा रिपीट नहीं करो राइट एंड कम से कम आपको उस तरह के क्वेश्चन जो भी परसेंटेज बेस्ड होते हैं कम से कम उनको आप सही कर सको that is really really important कि आप उनके ऊपर फोकस करो the language is something you have to understand right तो uh, पहला पहला चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है पहला चीज जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है is your fraction knowing your fraction so कम से कम आई रिकमेंड पंद्रह तक के फ्रैक्शन याद रख सकते हो अगर आपने बिल्कुल भी फ्रैक्शन नहीं किया तो पहले टेन तक के फ्रैक्शन आप जॉट डाउन कर लो मतलब jot down as in you remember it rather than trying to figure it out during the exam अगर ये आपके फिंगर टिप्स पे है इट इज ऑलवेज हेल्पफुल जैसे वन बाई टू का जो फ्रैक्शन है it represents a fifty percent so one by two into hundred what is one by two into hundred fifty right? So likewise, 1 by 3 कौन से परसेंटेज 33.33% को रिप्रेजेंट करता है 1 बाई फोर का फ्रैक्शन 25% फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है 1 बाई फाइव ट्वेंटी परसेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है 1 by six sixteen point six six one by seven fourteen point two eight one by twelve point five one by eleven point eleven that is one one and one by ten ten percent one by eleven nine point zero nine one by twelve eight point three three 1 by 13, 7.69, 1 by 14, 7.14, and 1 by 15, 6.66%. Right? तो इट इज इम्पोर्टेंट कि आप ये सारे फ्रैक्शंस आपके फिंगर टिप्स पे रहें जैसे ही आपके ये फ्रैक्शंस आपके फिंगर टिप्स पे रहेंगे आपका कंफर्ट जोन जो कैलकुलेशंस को लेकर के वो बढ़ जाएगा right what really happens is हमें फ्रैक्शंस याद नहीं रहते एंड हम जा रहे हैं उसमें यू नो काफ़ी सारे जगह ऐसे कैलकुलेशन आएंगे जो वहाँ पे वो बहुत कैलकुलेटिव लगेगा राइट कंफर्ट जोन बढ़ाना है तो पहला कंफर्ट जोन कैसे बढ़ाओगे बेसिक फ्रैक्शन याद करके और बेसिक टाइप ऑफ कैलकुलेशन करके तो बेसिक लेवल ऑफ कैलकुलेशन जब आने लगेगा then you can go to some higher level of calculation as well so you know to start with basics ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है you know to start with basics and आपका मोटिव ये होना चाहिए कि हम डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ कैलकुलेशन करें no it it can be some 10 12 calculation some kind of squares it can be some kind of uh, tables it can be fractions it can be anything basic addition it can be subtraction it can be anything a time limit le lo us 10 minute ke andar koshish karo 10 question 15 question 20 questions solve karne ka matlab increase karna aapko is tarah se level of question pehle 10 minute mein 10 questions solve karo fir wahi 10 minute mein 12 15 karo fir wahi 10 minute mein 20 questions fir target karo so that is how you can speed up your calculation skills right ab kuch fractions ka use right कुछ परसेंटेजेस हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं हम पहले उनको देखते हैं लेट्स अंडरस्टैंड कैसे इन कैलकुलेशन को किया जा सकता है कैसे परसेंटेजेस को किया जा सकता है how can they be really helpful in our preparation right तो यहाँ पे अगर आप देखो मैंने कुछ वैल्यूज uh, कुछ परसेंटेजेस के लिखे हैं और uh, हम इनको एक एक करके देखेंगे how we are suppose to go about these fraction how we are suppose to deal with this right so अब 33.33 percent let's some for example a person जिसे फ्रैक्शंस नहीं पता है he will get a tough time calculating even 33.33 या 16.6 बट ये 33.33 परसेंट जो फ्रैक्शन है it's a very easy fraction everybody knows now it is a fraction 1 by 3 isn't it so तो normally सबको याद रहता है maybe 16.66 14.28 is something that may become a new thing for you but 33.33 school life से आपको पता है it is one third right So we are actually figuring out one third of 373. One third of 373. So आप इसको ऐसे देख सकते हो if I take 372 it it is cancelled isn't it 372 cancel हो रहा है तो बचेगा प्लस वन सो so, हम एक ऐसा नंबर ढूंढ रहे हैं जो कंप्लीटली डिविजिबल हो जा रहा है थ्री से इज इट ओके एंड 372 300 100 से डिवाइड हो जाता 100 times 72 is 24 times so this is actually 124 and 1 को 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 0.33 0.33 तो आपका जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा 124.33 that is your actual answer that you get 124.33 यही काम आपको कैसे करना है मेंटली करना है this is exactly what you have to do so 124.33 जितने मेंटल कैलकुलेशंस करो टाइम उतना रिड्यूस होगा right So start with small numbers, just give me a nebula, and gradually go on with heavier numbers, right? That's exactly how you're supposed to do. Don't start with very big numbers, otherwise calculation can again become, you know, dangerous for you. It will create havoc, right? So it is important that you start with smaller numbers, get familiar and increase the level of the calculation. So again, 16.66%, I know it is a fraction 1 by 6, isn't it? It is a fraction 1 by 6. और मुझे uh, 58 के आसपास वाला नंबर अगर जो 6 से डिवाइड हो जाता है अगर हम देखें वो कौन सा है 6 8 is a 48 right so it is 8 point something so I'm left over with 2 ये 2 बच गया on वो किस पे बचेगा 6 पे 2 by 6 is 1 by 3 which is a 0.33 right? So it is a 8.33. I hope you're all getting this point, everyone, right? This is exactly how you are supposed to move on with the calculations and everything, right? so so, पहले बेसिक आइडिया ये कि बिना लिखे you know without writing much try and do it in your mind as much as possible and start with easier calculations as i said now if you look at 14.28 percent normally agar hum isko solve karte hain 14.28 by 100 into 760 takes a lot of time but if i remember the fraction is 1 by 7 right and 100 1 by 7 ab main again i'll look out for a number 716 में जो 7 से डिवाइड हो रहा है तो 714 is divisible by 7 seven fourteen सात से डिवाइड करो कितना आ जाएगा एक सौ दो इट एंड अब बच कितना गया दो बच गया on a base of seven right two by seven बच गया वन बाई सेवन का फ्रैक्शन कितना होता है one by seven is fourteen percent के आसपास सो टू बाई सेवन कितना हो गया ट्वेंटी एट परसेंट के आसपास ट्वेंटी एट परसेंट मतलब पॉइंट टू एट तो आंसर आपका हो जाएगा hundred and two point two eight right so that's exactly how you can deal mental calculation कर लिया हमने and it's really really simple now ten percent का जो फ्रैक्शन है guys it's the most simplest ten percent सबसे ईजी है आपको लिखने की जरूरत नहीं है ten by hundred into four fifty बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखता हूँ वो लिखते हैं ten by hundred into whatever no need of doing all this you you don't have to do this actually right simple simple समझो टेन परसेंट है इट वट रियली हैपेंस ये जीरोस कैंसिल हो जाते हैं so you are actually only dividing by ten that's it so four fifty three का टेन परसेंट मतलब टेन से डिवाइड कर दो इस नंबर को जैसे इस नंबर को टेन से डिवाइड करोगे क्या आ जाएगा 45 .3. So 10% of any number is just dividing that number by 10. the 10 se divide कर do, aapka answer aa jata hai simple simple terms, right? So that's exactly how you have to look at it. Now 20% ke liye hum kya kar सकते हैं The two ways. और भी बहुत सारे तरीके हम फिगर आउट कर सकते हैं बट टू सिंपल वेज हो सकता है एक वन बाई फाइव फ्रैक्शन में चेंज कर दिया it other easier ways percent is how much 45.3 abhi abhi humne figure out kiya because the number is same right i actually the numbers same so 10% 45.3 है 20% क्या होगा just double होगा isn't it 10% कोई भी number का और 20% उसी number का just double होना चाहिए तो 45.3 का double कितना हो जाएगा 90.6 तो अब 20% के लिए 30% के लिए यही काम कर सकते हो 10% निकालो double कर दो triple कर दो it becomes easy for the calculation friend right 20% के लिए आप 1 by 5 भी कर सकते थे if you had done 1 by 5 you'd have got the same answer 90.6 ही आता right now let's look at 25 percent what is 25 percent it is 25 by 100 मतलब 1 by 4 fraction में so 1 by 4 fraction में मतलब क्या है हम इसको 4 से डिवाइड नहीं करके इसको आप माइंड में टू टाइम्स डिवाइड करो किससे टू से वन बाई फोर क्या है one by two into one by two है कि नहीं तो आप पहले 370 को पहले 370 को आप डिवाइड करोगे टू से राइट right? तो 370 को 2 से डिवाइड करो कितना आएगा 185 इज इट ओके 185 एंड अब 185 को 2 से फर्दर डिवाइड करो तो बेसिकली हमने क्या किया 185 किया पहले 2 से डिवाइड किया सो so ये 50% हुआ तो not twenty five percent right and further हम इसको 2 से डिवाइड कर देंगे सो so 92.5 ये मेंटल कैलकुलेशन आपको करना है माइंड में करना है right that's exactly what you to do do it slowly initial stage पे then gradually increase your pace that's exactly and um, I keep doing uh, you know classes based on calculations आपका speed banane ke liye we have that calculation based classes in the special class aap chaho agar aapka calculation is something that you feel that ek problem hai wahan kahin na kahin to aap classes aakar ke attend kar sakte ho mere sath calculation based classes so that aapka jo speed wala problem hai wo kahin na kahin sort out हो जाएगा एंड लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आप उनसे पूछ सकते हो उनके कैलकुलेशन के जो स्पीड का प्रॉब्लम है कैलकुलेशन का जो प्रॉब्लम है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे रहे जो क्लास एट में छोड़ दिए हैं क्लास सेवन में छोड़ दिए मैथ्स एंड उनको प्रॉब्लम है सिर्फ कैलकुलेशन का वो कैलकुलेटर यूज करते हैं सो so, एक बार आप कैलकुलेशन वाले क्लासेस अटेंड करो स्पेशल सेशंस जो होते हैं वहाँ पे आपको बहुत सारे आइडियाज मिल जाएंगे राइट उसके लिए आपको क्या करना है अन का ऐप डाउनलोड करना है and you have to just get into my classes that's it right so 30 13% of 1700 now what is this number talking about actually ये एक टेबल बेस्ड क्वेश्चन आपको टेबल्स पता होना चाहिए तो 20 तक के टेबल्स अगर अगर आपको पता है so it is quite helpful so इस इस नंबर को अगर हम देखें it is actually what 13 by 100 into 1700 so ये double zeros cancel हो गया so actually multiplying only 13 into 17 right so 13 into 17 कितना होता है 221 so tables agar mujhe yaad hai so i don't have to calculate this further on right it becomes easy simple enough for me to calculate likewise यहाँ पे भी देखो ये भी एक टेबल है और कुछ नहीं 15 into seven that is it तो अगर आप यहाँ पे ये बात समझ पाए कि क्या हुआ ये दो दो जीरोज हैं वो कैंसिल आउट हो गए तो यहाँ पे भी आप सीधा सीधा देखोगे you will not write all the steps writing steps takes time right so 15 into 7 that's all that you have to do. look at it 15 into 7 105 so the answer is 105 right So that is exactly how we try and look at fractions uh, or how we look at percentages or how we look at, uh, you know, calculating the percentages and अलग अलग फॉर्मेट के राइट नाउ ये जो लास्ट दो टाइप ऑफ क्वेश्चन है ये पर्पसफुली किस पे बेस किया गया है स्क्वायर्स क्योंकि पिछले साल कुछ ऐसे कैलकुलेशन थे जहाँ पे आपको इस तरह के नंबर्स दिए हुए थे अगर आपको स्क्वायर्स पता था राइट right, तो it would have been really helpful आप डायरेक्टली उनको कैलकुलेट कर सकते थे so all that you have to do I am sure पहले वाले तो नॉर्मली सबको पता है twelve into twelve one forty four लेकिन कई काफी लोग वन फोर्टी फोर लिख देते हैं बट यहाँ पे आपको ये समझना है एक जीरो कम है यहाँ पे डबल जीरो है you see isn't it two zero यहाँ पे एक जीरो कम है so the answer not be one forty four be fourteen point four क्यों because it is it is twelve percent of one twenty even if you are cancelling out one zero this has to happen in the mind so twelve into twelve is one forty four लेकिन एक जीरो कम था यहाँ पे it so we still have to divide by ten right so 144 by 10 14.4 तो ये दिमाग में रखना है अब इस नंबर को देख करके आप फिगर आउट करो क्या होना चाहिए आंसर शुड इट बी 676 या 67.6 या 6.76 इफ यू नो दैट 26 का स्क्वायर इज 676 राइट तो ये हमें पहला पता रहना चाहिए 26 का जो स्क्वायर है वो 676 है राइट right? और अगर हमें पता है ट्वेंटी सिक्स का स्क्वायर सिक्स है तो यहाँ पे आप इमीडिएटली बोल सकते हो answer will be six point seven six ऐसा क्यों होगा because it is twenty six into twenty six divided by hundred वो दो जीरोस कैंसिल आउट हुए नहीं है right so the answer automatically becomes 6.76 so i hope you understanding everyone कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कैलकुलेशंस डेली बेसिस पे करो I am sure lot of people are not doing this and वो चाहते हैं कि उनका कैलकुलेशन बहुत अच्छा हो जाए या मे वो पहले दिन ही कैलकुलेशन पिकअप कर रहे हैं and they are picking up very heavy calculation start with simple calculation right आपको लग रहा है कि नहीं कैलकुलेशन के लिए मुझे uh, कुछ ऐसा क्लासेस चाहिए to attend my classes you can come down and attend some of the special classes I am sure चार पांच क्लासेस में you will find the difference that you are suppose to get आपको वो डिफरेंस हो जाएगा you can you can see students you know who have been attending classes उनके बहुत डिफरेंस हुए हैं कैलकुलेशंस में राइट राइट अब the idea is once you are done with calculation हम ऐसा calculation पे क्यों focus करते हैं why why are we focusing on calculation because please understand जो भी cases आ रहे हैं चाहे वो पैसेज हो या डेटा इंटरप्रेशन हो या कुछ भी हो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या हो रहा है कि कैलकुलेशंस डिमांडिंग है कि मतलब छोटे लेवल पे है या थोड़ा सा ज्यादा कैलकुलेशन है कैलकुलेशन डिमांड में है apart from reading the passage आपको कैलकुलेशन करना जरूरी है राइट उसमें दो तीन कैलकुलेशन हो सकते हैं you might have to find the percentage might have to add और subtract might have to again find the percentage of it that's a different thing all together but this is exactly what you have to do right अब let's understand some more things so um, here are a few questions if you look at these and uh, ये बहुत बेसिक टाइप ऑफ क्वेश्चन है जिसमें uh, बहुत सारे एस्पिरेंट्स गलती करते हैं एक है परसेंटेज इंक्रीज फिगर आउट करना दूसरा है परसेंटेज डिक्रीज राइट ऑल दो मैं आपको इसके फॉर्मुलेज भी बताऊंगा राइट एंड uh, आप उन फॉर्मुलेज को यूज कर सकते हो लेट्स से फॉर एग्जांपल हम परसेंटेज इंक्रीज कैसे फाइंड करते हैं how do we find out percentage increase percentage increase हम फिगर आउट करते हैं we talk about increase on the initial value तो यहाँ पे ध्यान रखना है ये जो है वो इनिशियल वैल्यू पहले वाला वैल्यू तो दो वैल्यूज है एक वैल्यू पहले इनिशियली और एक फाइनल वैल्यू होता है राइट जैसे company A sold 12,000 units in 2021 ये अर्लियर वाला वैल्यू इनिशियल वैल्यू है 2021 में कितने वैल्यू कितने यूनिट सेल किया दो बारह हजार दो में कितने सेल किया तेरह हजार सो so, देखिए एक साल के बाद ही वो कितने साल के बाद भी होगा जो पहले वाला है उसको हम इनिशियल वैल्यू कहते हैं जो बाद वाला है उसको हम लेटर ऑन मतलब फाइनल वैल्यू कहते हैं राइट सो जब भी आप परसेंटेज इंक्रीज फाइन करते हो it is always increase on the initial value into 100 right so this is how you can find out the percentage increase so आईडी यहां पे क्या है इंक्रीज um, परसेंटेज या percentage increase right so if I am looking at the first question यहाँ पे इंक्रीज कितना है राइट सो इंक्रीज है बारह हजार पहले वैल्यू था बारह हजार जो है ये हमारा इनिशियल वैल्यू ये समझो this is the initial value ठीक और जो तेरह हजार है अगले साल का ये फाइनल वैल्यू सो इंक्रीज क्या होगा इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है कितना बढ़ गया बारह हजार से तेरह हजार हो गया so the increase append is of one thousand right increase कितने का हुआ एक हजार का इंक्रीज हो गया अब सवाल है किस पे हुआ इंक्रीज इनिशियल वैल्यू पे हुआ right? The increase happened on the initial value, which is how much? 12,000, right? Into a hundred. So it is 1 by 12 basically. The fraction is 1 by 12. What is 1 by 12? 8.33%. अगर आपको fractions याद है, so this becomes really really simple enough. So 8.33% is the correct answer for the first question, right? अब नॉर्मली क्या इस पे जो दूसरा क्वेश्चन अगर साइमल्टेनियसली पूछ ले जाए what is the percentage decrease from B to B from 2021 to 22 and value same है अगर आप देखो 13000 से 12000 हुआ यहाँ पे 12 से 13 हुआ था यहाँ पे 13 से 12 तो lot of people they give us the same answer same answer बोलते हैं 8.33% व्हिच इज रॉन्ग क्योंकि आपको यहाँ पे समझना है इनिशियल वैल्यू चेंज हो गया है smaller value is not always the initial value right initial value पहले कौन कितने वैल्यू था यहाँ पे 13000 13000 was the initial value right 13000 was the initial value decrease होने के बाद वैल्यू कितना हो गया बारह हजार हो गया डिक्रीज होने के बाद वैल्यू हो गया आपका बारह हजार so this is your final value right so तेरह हजार से बारह हजार हुआ परसेंटेज डिक्रीज कैसे फाइन करते हैं so this a slight change because decrease है कैसे फिगर आउट करेंगे it is a decrease and जब ये डिक्रीज हम कैलकुलेट करते हैं किस पे इनिशियल वैल्यू पे ही डिक्रीज भी फाइन करते हैं then you can figure out the percentage decrease right so ideally yahan pe what is the decrease agar 12 se 13 dekhoge तो increase is 1000 ka 13 se 12 dekho the decrease is also 1000 ka right? it is 1000 ka decrease और ये 1000 का डिक्रीज किस पे है इनिशियल वैल्यू पे इनिशियल वैल्यू यहाँ पे कितना है जो वैल्यू 2021 में है वो इनिशियल है जो वैल्यू 2022 में है अगले साल वो फाइनल वैल्यू हो गया राइट सो इनिशियल वैल्यू यहाँ पे थर्टीन थाउजेंड है अनलाइक पिछले केस में जहां पे इनिशियल वैल्यू ट्वेल्व थाउजेंड था so into hundred obviously and अगर आप देखो इस तरह के अगर नंबर्स दिया है मैंने आपको तो what really matters is fractions you know 1 by 13 fraction अगर आपको पता है it is a seven seven point point six nine percent six nine आप 7.7 भी कर सकते हो that's okay so 7.69% that is what you can say is the correct answer for the second case so the answer for the first one देखो इंक्रीज भी हजार का है डिक्रीज भी हजार का है लेकिन दोनों के आंसर सेम नहीं है क्योंकि जो इनिशियल वैल्यू है दोनों केस में अलग हो गया है the value has change you know 12 से 13 हुआ है यहाँ पे 13 से 12 हुआ है so that is exactly out of keep in mind जब भी परसेंटेज इंक्रीज जब भी परसेंटेज डिक्रीज का आप बात करते हो वट रियली मैटर्स इज आप चेकआउट करो इनिशियल वैल्यू कौन सा है उसमें और जो भी इंक्रीज हुआ है या जो भी डिक्रीज हुआ है वो हमेशा इनिशियल वैल्यू पे ही कैलकुलेट होगा फाइनल वैल्यू पे कैलकुलेट नहीं होगा that's how we can figure out percentage increase and we can also figure out percentage decrease I hope ये बहुत बहुत क्लियर है और ये आप जब भी देखो जिस भी तरह के क्वेश्चन है ये चीज आपको दिमाग में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है राइट right? चलो अब हम आगे बढ़ते हैं कुछ और क्वेश्चन टाइप्स हैं जहां पे लोग गलतियां करते हैं राइट right? सो so, मैंने क्या बोला कि हम बहुत हाई फाई क्वेश्चन नहीं पिकअप करें हम पिकअप करें बेसिक क्वेश्चन जो जहां पे लोग ज्यादा गलतियां करते हैं सो so, जैसे परसेंटेज इनक्रीज परसेंट डिक्रीज तो दोनों बेसिक चीज है लेकिन गलती लोगों से कहां हो जाता है that's what we are trying to look at this right so गलती यहां पे यही हो रहा था कि लोग इंक्रीज भी 12000 पे फिगर आउट कर लेते हैं और डिक्रीज भी 12000 पे ही फिगर आउट कर लेते हैं मतलब स्मॉलर वैल्यू पे जो कि गलत है राइट सो चाहे इनिशियल वैल्यू बड़ा हो या छोटा हो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कैलकुलेशन इनिशियल वैल्यू पे होगा और ये बात समझना इंपॉर्टेंट है दैट जब भी इंक्रीज होगा वो स्मॉलर वैल्यू पे होगा जब भी डिक्रीज होगा वो बिगर वैल्यू पे डिक्रीज होगा तभी तो डिक्रीज हुआ है इज इट अगला अगला क्वेश्चन टाइप पे आते हैं लेट्स अंडरस्टैंड सो अब अब इस पे आ जाओ राइट ना अगेन कंपनी सोल्ड कितना 12,000 units in 2021 while company B sold 14,000 units in the same year so the unit sold by company B is what percent of unit sold by company A so यहां पे भी कई लोग गलतियां करते हैं राइट जहां पे B by A figure out करना है वहां पे A by B figure out कर देते हैं राइट right? जहां पे A by B figure out करना है वहां पे B by A figure out कर देता है so you need to understand कहाँ पे बी बाई ए होगा एंड कहाँ पे ए बाई बी होगा that's exactly to figure understand this plus कुछ लोग क्या करते हैं वो परसेंटेज इंक्रीज फाइंड कर देते हैं यहाँ पे अगर इस क्वेश्चन में देखो ये नहीं बोल रहा कि बी ए से कितना ज्यादा है या कितना कम है ये लैंग्वेज नहीं है ये बोल रहा बी में जो यूनिट सोल्ड है वो ए का कितना percentage it is what percent of generally of के बाद जो भी आएगा ऑफ के बाद राइट वो आपका डिनोमिनेटर में होगा B the unit sold by B unit sold by B this unit जो भी है it is what percent of of के बाद क्या आ रहा है unit sold by A so ये जो चीज है ऑफ के बाद मतलब ये डिनोमिनेटर में आएगा unit sold by B is what percent of unit sold by A so A comes in the denominator right so this is what you have to find out b by 100 b is what percentage of a B का जो वैल्यू है वो ए का कितना परसेंटेज है कितना ज्यादा है कोई मतलब नहीं कितना कम है इससे भी मतलब नहीं बी ए का कितना परसेंटेज है तो बी कितना है fourteen thousand right and A कितना है ट्वेल्व थाउजेंड नंबर सिंपल है सो आप कैंसिल आउट कर सकते हो इजिली फ्रैक्शन के ऊपर बेस है थोड़े राइट सो अगर देखो ये कैंसिल कर दो seven by six so how much is seven by six hundred and fourteen या 116.66 percent because it is 7 by 6 right the base is 6 so 1 by 6 jo value hai wo six hai तो सिक्स बाई सिक्स होता तो हंड्रेड परसेंट हो जाता सिक्स बाई सिक्स होता हंड्रेड परसेंट होता right so one by six ज्यादा है मतलब सिक्स परसेंट होगा अब यही सेम क्वेश्चन इसका just the reverse question the number of unit sold by 8 is what percent of units sold by B in 2021. So A is what percent of B. यहाँ पे denominator में क्या जाएगा B जाएगा isn't it? लेकिन काफी लोग क्या बोल देते हैं इनका आंसर अगर उनको पता चल गया कि आंसर इज 116.66 पहले वाले का अगले वाले का भी वो यही बोल देंगे 116.66 व्हिच इज रॉन्ग क्योंकि अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट है काफी लोग से ये गलती होती है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि उनके कंसेप्ट क्लियर नहीं है सो आपको कंसेप्ट पे ध्यान देना है तो अब आपको समझ में आ गया ऑफ के बाद वाला जो पॉइंट है क्या है कौन सी कौन किसका बात किया ऑफ के बाद कंपनी बी का बात किया तो वो डिनोमिनेटर में जाएगा the value of company will go in the denominator value of company A will come in the numerator so A the unit sold by A कितने यूनिट सोल्ड बाई ए है बारह हजार राइट कितने यूनिट सोल्ड बाई बी है fourteen thousand fourteen thousand into hundred isn't it? तो so, अगर आप देखो ये जो फ्रैक्शन है ये यहाँ पे तो इम्प्रॉपर था सेवन बाई सिक्स यहाँ पे प्रॉपर फ्रैक्शन आ रहा है तो वैसे भी आंसर हंड्रेड परसेंट के ऊपर नहीं हो सकता isn't it? It is a fraction six by seven. Is it okay? Clear है ये पॉइंट सो so, क्योंकि फ्रैक्शन सिक्स बाई सेवन है right so one by seven fourteen point two eight fourteen point two eight into six या they can be other ways of looking at it one में से वन बाई सेवन माइनस कर दो right? So you'll get an answer which is approximately 85.7 85.7 के आसपास आप बोल सकते हो that will be the correct answer right so again again important चीज यहाँ पे क्या था आइडेंटिफाइंग डिनोमिनेटर में क्या जाएगा तो जो भी ऑफ है ऑफ के बाद जो भी वैल्यू है वो आपका डिनोमिनेटर में जाता है ये आपको दिमाग में रखना है ऑफ के बाद क्या था यहाँ पे कंपनी ए ऑफ के बाद यहाँ पे क्या था company B so that is why it went in the denominator दूसरा चीज यहाँ पे हमने सीधा सीधा कंपनी बी क्यों लिया ऊपर में why did we take the units of company B because यहाँ पे ये नहीं पूछा गया है कि कितना परसेंटेज मोर है या कितना परसेंटेज लेस है that is not what is demanded more less का बात नहीं हुआ है राइट right? तो so इसलिए हमने ये नहीं बोला कि 2000 ज्यादा है या 2000 कम है ठीक है so you have to identify all this things जब भी आप क्वेश्चन को देख रहे हो you need to identify numerator में क्या जाएगा डिनोमिनेटर में क्या जाएगा कंपैरिजन कैसे हो रहा है दैट्स रियली इंपॉर्टेंट यहाँ पे इज इट ओके एंड जब भी बी को ए से कंपेयर करते हैं या ए को बी से कंपेयर करते हैं नॉर्मली आंसर अलग अलग होंगे क्यों जब तक दोनों की वैल्यू सेम ना हो जाए फॉर एग्जाम्पल अगर बी ने भी 200 यूनिट सेल किया ए ने भी 200 यूनिट सेल किया so then it hardly matters isn't it B by A कितना होगा 100% परसेंट ए बाई बी भी कितना होगा 100% because the एनी वेज भी 200 hundred by two hundred because are same तो until unless it is this case, the answers will differ. ये दिमाग में रखना है राइट सो आई होप ये अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन टाइप्स में किन किन टाइप ऑफ चीज़ों पे ध्यान देना है दैट्स रियली रियली इंपॉर्टेंट कि आप उनके ऊपर ध्यान दो लैंग्वेज पे फोकस करो एंड जल्दबाजी में गलती मत करो राइट right? जल्दबाजी में गलती मत करो now the next thing the next thing we are looking at this another point the company is sold 8,000 units in 2021 while company be sold 9,000 units in the same year. So, ab yahan pe question aapko samajhna hai kya क्या पूछा hai right? So, इधर dekho it says the units sold by company B is what percentage more than the units sold by company A, right? So B में जो unit sell किए हैं 2021 में वो A से कितना percent ज्यादा है, right? So normally लोग यहाँ पे इस क्वेश्चन को गलती कम करते हैं इस वाले क्वेश्चन को बट सेकेंड वाले क्वेश्चन को गलती ज्यादा कर देते हैं नहीं सो so, बी में कितना ज्यादा है आप बोलोगे अच्छा हजार ज्यादा है क्योंकि ए में कितना है वैल्यू आठ हजार बी में कितना है वैल्यू नौ हजार कितना ज्यादा हो एक हजार तो वन थाउजेंड ज्यादा है किससे ज्यादा है ए से आठ हजार से तो so, यहाँ पे डिनोमिनेटर में ए गया है right so into hundred बहुत बार मैंने देखा यहाँ पे which is twelve point five percent so this value 1 by it is a 12.5 isn't it so 12.5 percent right so बहुत बार मैंने ये देखा है कि लोग अगर उनसे रिवर्स क्वेश्चन भी पूछा जाए ना number of unit sold by A is what percent less than number of sold by B तो ए में कितना कम है तो वो क्या बोलते हैं कि ए में कम तो हजार है लेकिन वो स्मॉलर वैल्यू को इस केस में जो पिछला केस था जहाँ पे हम परसेंटेज इंक्रीज एंड डिक्रीज का बात करें वहां पे तो फिर भी वो इनिशियल वैल्यू को फिगर आउट कर लेते हैं बट इस वाले केस में वो हमेशा स्मॉलर वैल्यू को डिनोमिनेटर में रखते हैं जो कि सही नहीं है राइट तो आपको ये समझना है यहाँ पे क्या कह रहा है क्वेश्चन क्वेश्चन ये कह रहा है कि the number of unit sold by company B is what percent more than the company A right so actually यहाँ पे क्या है बी कितना ज्यादा है सो so, बी कितना ज्यादा है बी माइनस ए बी में से माइनस करो तो इतना ज्यादा है किससे ज्यादा है ए से तो दैन के बाद जो आ रहा है यहाँ पे दैन के बाद दैन के बाद क्या आ रहा है company A A will go in the denominator ठीक सो दैट्स व्हाट वी मैं ऑल्दो इसको एक फॉर्मुले के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया बट आप इसको कॉमन सेंस से यूज सॉल्व कर सकते हो कि बी कितना ज्यादा है ए से हजार ज्यादा है किससे ज्यादा है ए से तो हम ए क्योंकि ए से ज्यादा है इसलिए हम ए को डिनोमिनेटर में रखेंगे दैन के बाद आप याद रख सकते हो दैन के बाद क्या आ रहा है ए आ रहा है इसलिए वो डिनोमिनेटर में जाएगा सो देन के बाद ऑफ के बाद जो आ रहा था वो डिनोमिनेटर देन के बाद जो आ रहा है वो denominator right so this is हजार ऑन आठ हजार हजार ऑन आठ हजार which is twelve point right इस वाले केस में अब क्या होगा अरे देखो the number of unit sold by company A is what percent less कितना कम है तो ए बी से कितना कम है हजार कम है so it is again B minus A A कितना कम है हजार कम है राइट सो अगर हमें फॉर्मूले फॉर्म में लिखना है तो बी ए से कितना कम है हजार कम और ए से हजार कम है मतलब किससे कम है आप सवाल पूछ सकते हो लेस देन देन या देन के बाद देख लो देन के बाद कौन सा कंपनी का बात हो रहा है B so B goes in the denominator so will the answer be same for the first and the second nahi it will not be same it will be different so yahan pe agar dekho kam kitna hai hazar kam hai हजार ज्यादा है हजार ही कम है लेकिन सवाल है कि किस से कम है तो बी से कम है तो इसलिए नाइन थाउजेंड डिनोमिनेटर में आएगा राइट जैसे ही 9000 हजार डिनोमिनेटर में आया फ्रैक्शन क्या हो गया one by nine which is eleven point one one percent clear है ये point guys 11.11 percent so I hope you are understanding ये डिफरेंट वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन है बेसिक क्वेश्चन है परसेंटेज के जहां पे यूजली मोस्ट एस्पेरेंट्स गलती करते हैं पहला हर्डल यही है कि इन टाइप ऑफ क्वेश्चंस को आप सही करो राइट और इसके लिए आपको ये करना है कि you don't have to you know do the same question again and again don't do the same question again again right मुझे पता है आपके पास सोर्सेज बहुत है आप बहुत सारे वीडियो देख सकते हो दिन भर में and you can you know keep doing lot of videos दिन भर में you uh, know you know, आप दस मिनट चाहो तो आप दस मिनट चाहो तो आप सौ मिनट चाहो तो हजार मिनट के भी वीडियोस देख सकते हो but guys remember one thing जो रिजल्ट लेकर के आएगा is your own self study right so it is important that you classes karo very important that you do classes get over with the basics the concepts and everything that's really really important concept nahi pata hai cheeze nahi pata hai to aap kuch nahi kar sakte but watching too many videos from different sources will also not be helpful once you are clear with the basics right please sit down please start studying that's really important please solve questions so once you understand these concepts what is what is important now इस कोई भी सोर्स आप अन अकेडमी पे आ जाओ अन अकेडमी पे काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं जो आपको मिल जाएंगे आपके ऊपर वहां से सोर्स पिकअप करो percentage increase percentage more percent जो भी डी के बेसिक टाइप ऑफ क्वेश्चन है पिकअप करो उनको सॉल्व करना स्टार्ट करो right and once you start solving them you will find lot of things will change with that right so it is really really important that आप सॉल्व जब तक नहीं करते हो तब तक there is always a problem right जब तक हम खुद से solve नहीं करेंगे तब तक हमेशा problem रहेगा so ensure that you are solving problems guys that's really important okay so um, it's really important guys that you keep attending sessions right and uh, there's some sessions that you can attend like you can attend some qt sessions with me uh, अगर आपको डाउट है क्यूटी सेशंस में किस तरह के ग्राफ्स को कैसे हैंडल करते हैं so we keep having sessions on Unacademy आप उसको अटेंड कर सकते हो क्यूए के सेशंस कर सकते हो सो दैट के आपके जो कंसेप्ट है जहाँ पे प्रॉब्लम है आप uh, उनको यू नो गेट ओवर कर सकते हो with you know the are you facing and calculation तो important है ही है calculation के sessions भी time to time we keep having so do attend all the sessions right जो भी आपको problem है you can use my code sham 007 you can attend classes using this code and I really hope that I will catch you up all in the class everyone and uh, make sure you do a lot of practice you are really focused and what really matters in maths as well is your consistency right आप बाकी एरियाज पे तो बहुत कंसिस्टेंटली सुबह से शाम तक पढ़ते रहते हो हर दिन if you are able to figure out that one hour of time at least one hour of time या may be you can start up still with half an hour of time for the QT and calculation base session या आपका जो भी क्यूटी में प्रॉब्लम है उसको आप यू नो केटर कर रहे हो बेसिकली प्रॉब्लम एज इन आप पैसेजेस सॉल्व कर रहे हो आप ग्राफ सॉल्व कर रहे हो कैलकुलेशन सॉल्व कर रहे हो normal Q type of questions we solve karo because you're not only preparing for CLAT, you're preparing for other exams as well, right? So in sub mila jula karke, if you're doing it consistently on a daily basis, you will find a massive improvement in just you know short frame of time. So what really really matters yahan pe is how quickly you know you can come into that mode of consistency, right? जितना आप कंसिस्टेंट रहोगे उतना जल्दी स्कोर बढ़ेगा आपका so I really hope that we will uh, catch up again, guys, and I like to see you all in the classes as well. Do check out my classes. You can, as I said, you can you know log into an academy, use my use my code, and join my classes. And if you want to subscribe, you can use this code channel sir. Also, thank you so much, and we are coming up with more such sessions जहाँ पे हम अलग अलग टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन पिकअप करेंगे वहाँ से भी like topics can be based on ratios और averages all that topics that we discussed out earlier that can really be really be helpful for your preparation so I really hope guys all if you doing well do well and keep preparing see all bye and